La semence a besoin du temps pour croître. Amen. Il nous faut attendre patiemment la croissance de notre sémence. La sémence exige la patience. Le problème est que très souvent, nous voulons avoir tout de suite. Surtout que les autres ont reçu. Bien aimé, l'autre, ce n'est pas moi. Amen ce n'est pas moi. Tu ne recevras pas la même vitesse que l'autre. Parce que même la destination, la nature de ce que vous recevez est différent. Un chiot est différent de l'enfant d'un éléphant. Différent. Amen. Moi, Kobota 8. Éléphant Botika Moko. Mais moi, un éléphant, en un temps record, à quoi un Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. N'envie pas les chiens. Toi, tu es éléphant. Oh ta grossesse, ta grossesse tarde parce que c'est une grossesse d'éléphant. Ta grossesse tarde parce que c'est une grossesse d'éléphant. C'est costaud. mais Et. soki ekoumela kasi ngai nakotika yo te eumela soki ekoumela naza nelikya nakomona baseka yo batsola yo batonga ya yo ozozela oh! et pendant que j'ai porté ma semence en le temps de patience, c'est le temps pendant lequel je suis en train d'arroser. Or, j'arrose ma semence par ma prière. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. J'ai porté ma semence en terre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va produire, mais je prie. Des fois même, je pleure et mes larmes sont en train d'arroser ma semence. Les gens sont en train de se moquer, mais je sais que ma semence finit C'est pourquoi il faut arroser sa semence par la prière. Je prierai jusqu'à ce que je verrai l'accomplissement. ata bazoseka yo eh, non banda banda banda kosambela tozomona mpe côté. Et ça, problème te nazo arrosé nano <laughs> alléluia nazo arrosé. je suis en train d'arroser laissez-moi arroser des semences qui ne demandent pas beaucoup d'eau. Mais il y en a d'autres pour lesquelles il faut arroser chaque jour. Oui, Papa Dodé Papa Dodé Nous avions fait les oignons à Tavakai. Il faut arroser, il faut arroser. Pendant que d'autres plantes, on n'arrose pas. Nous sommes en train d'arroser. Bien aimé, ça prend du temps, arrose encore. Ça prend du temps, arrose encore dans la prière. Ça prend du temps, arrose Seigneur, à genoux, j'arrose ma sémence dans la prière. Je prie, je prie, je prie. Les gens sont en train de se moquer de toi. il pas ici, Quelqu'un m'avait dit un jour, J'étais très mince. Je vous en ai déjà parlé. Très mince. Nali Bosona Simandenge Moro plat. soki ozotambola bato bazoyeba te ozoya te ozokende bazokanisa eza liboso nsoki eza nsima na yo pla et puis à un moment donné j'étais obligé de, de mettre même 2 kilos en dessous et puis otie pantalon evimba mwa ndabu me wapi déjà dans cet état-là, on s'est déjà pour Et pour na tu exagères je suis en train d'arroser. Aujourd'hui là, je suis en train de moissonner ce que j'avais arrosé autrefois. Bien aimé, laisse les gens, laisse-les se moquer de toi, laisse-les te critiquer, laisse-les dire que tu exagères. J'exagérerai encore. yango pasteur to nini mikoni ça église église oui exagéré oui laisse moi exagérer. na ezali oh je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne viens pas passer du temps inutilement ici tu ne viens pas passer du temps inutilement ici c'est à la fin qu'on te donnera raison c'est à la fin qu'on te donnera raison Aujourd'hui, s'il faut exagérer, exagérer, J'exagérerai encore. Je viendrai lundi à l'intercession. Je viens mardi chez les femmes ou chez les hommes. Je viens mercredi aux études publiques. Jeudi, je viens à la cellule. Vendredi, je viens à l'intercession. Samedi, je suis à la jeunesse. Dimanche, je viens au culte. J'exagérerai encore. Parce que se moque de toi quand tu sèmes, quand tu arroses. Ce sont ceux-là qui viendront te flatter quand tu vas moissonner. Dernier principe. La semence croît de manière surnaturelle. Marc 4, 26, 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme jette la semence en terre, écoute-moi, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il ne sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord de l'herbe, puis les pieds, grain pour former dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est déjà là. Il y a le surnaturel dans la moisson. Lorsque la graine serbe personne ne voit. Au à qui dit mais oh, tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu n'as pas besoin de voir les choses arriver seulement, toi seulement, la graine germera. La graine que tu as semée, la graine que tu as portée en terre, germera. Tu ne sais comment, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que ça va germer. Le médecin a dit que, en tout cas, pour que tu conçoives, c'est difficile. Même lui ne comprendra pas comment. En ah, madame, ce que je vois là, je ne comprends pas. Comment tu es tombé à cette Je crois au miracle de la moisson. Je crois au miracle de la moisson. Je crois au miracle de la moisson. Je crois, je crois au miracle de la moisson. Je crois au miracle de la moisson. Je crois au miracle de la moisson. Je crois au miracle de la moisson. Je crois au miracle de la moisson.